Sizlarga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulbas kanali do'stlar. Bugungi videoligimizni boshlashdan oldin barcha muammo problemalarni esdan chiqarib, videoni mazaqat tomosha qildi do'stlar. Bu mening natijam. Videolikda video sizlar shuncha videoni ko'rdinglar, men mehnat qilib inshaalloh videolikda video joyladim. Buni buyog'iga ko'paytirishga harakat qilaman. Sizlar abdushi bosyapsizlar, hammaga rohat, kattakon rahmat. Hammaga hayot joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xayr.